guardo il video sui pensieri, sì, eh, eventualmente diciamo lo faccio sempre separato da questo. Anyway, as you just see from the window, It's a clear morning uh, very still right now uh, io credo che uh, this afternoon we're going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way anche se insomma già comunque è mattinata inoltrata quindi di fatto i blue skies già ci sono those beautiful blue skies e eh, invece that Golden Sunshine ovviamente apparirà lì dietro l'angolo caratteristica qui eh, appunto quando sarà orario che apparirà penso tra 2-3 ore verso le 3 qualcosa sì, eh, quindi eh, bene che dire in questi casi eh, say this so from the mythical window with the colored curtain sublime oggi nulla da dire and it's uh, roller shooter behind me on the top order in the shot And finally, from a mythical keyboard Yamaha DGX640 IPG IPG 625 Have a great day, him, all the people, follow the channel and the reports. Sì, un saluto veramente a tutti. Mi raccomando, video sui pensieri come sempre, eventualmente separato da qui. So again, have a great day, him, all these people and everyone too. Sempre un po' fatica a capire perché sono surreali, come quelle delle cose del maestro in generale, <laughs> come le cose che dice lui, ma comunque talvolta capisco, talvolta no, ma comunque è bene che sei sempre presente, grazie. Have eh, a great day!